Saturday, August 22nd, 7.42 p.m. I get a text from my old pal Gary Vee. Yeah, you're seeing this sports card thing? Of course. Side note, he's talking about the recent boom in sports cards, sports cards, sports cards. Apparently, there was a lot of money to be made investing in sports cards, but unfortunately, I don't know anything about sports cards. But I did collect Pokemon cards when I was younger, I told him. Brother, it's the new art. Pokemon, ironically, at the top. Get educated on Pokemon! Alright, it. I'm gonna do it. I love Pokemon. Shouldn't be too hard. And it wasn't Turns out Pokemon is the highest grossing media franchise of all time, coming in at over $90 billion. Ahead of Hello Kitty, Star Wars, Mario, Harry Potter, and Marvel. And with the 25th anniversary of Pokemon coming up next year, I don't see that changing anytime soon. Now, I've loved Pokemon my whole life. Literally played the games all throughout high school, made a couple. अभी मैं बैठा काम कर रहा था जो राज पे मैं सेल करता हूँ एयरपोर्ट्स वगैरह ये अभी आए वैसे तो मैं काउंट कर रहा था कि कितने पीस हैं ये वो तो वैसे मैं अली एक्सप्रेस पे चेक कर रहा था तो मैंने पोकेमोन कार्ड्स की वैल्यू देखी वहाँ पर रेट पड़ा तो ये ऊपर से ये वीडियो जो मैंने आपको प्ले करके दिखाई है इसमें जैसे बता रहा था कि मैं देख रहा था तो पता चला कि पोकेमोन कार्ड की बड़ी वैल्यू है और मैं भी बचपन में जमा करता था उसने बताया और वैल्यू जो है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ इंटरनेट पे क्या इसकी प्राइसेस हैं और वो मेरे पास भी मैंने यहाँ नोटिस किया वो काफ़ी सारे हैं और ये मैंने सेल के लिए भी लगा दिए अब देखें सेल होते हैं नहीं होते यहाँ पर इनकी वैल्यू है या नहीं लेकिन मैं हैरान हूँ देख के भी कि मैं समझता मैंने पैसे ज़ाया क्यों हुए लेकिन नहीं अच्छी बड़ी वैल्यू है मैं अभी आपको दिखाता हूँ उनकी प्राइसेस और फिर दिखाता हूँ जो मेरे पास पड़े होंगे सबसे पहले मैं आपको अली एक्सप्रेस पर दिखाता हूँ ये देखें पोकेमोन कार्ड्स के यहाँ पे लगे हुए हैं ये बॉक्स है बाकी ये देखे ना ये 174 पाकिस्तानी रुपीस का एक कार्ड है ये मैंने देखा था पर पीस लिखा हुआ था इसी तरह देखिए 174 का एक कार्ड है जो उन्नीस सौ निन्यानवे अठानवे दो हज़ार दो हज़ार तीन तक के कार्ड हैं वो वैल्यूएबल है सारे उनकी वैल्यू ज़्यादा है जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये वाले कार्ड जो है आठ सौ तीन रुपये का एक है ये जब ऑर्डर करो तो वहाँ पे स्पेशल लिखा आता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं सो तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मेरे सारे पोकेमोन कार्ड्स हैं छोटे तो मैं जमा किए थे और मुझे पता चला इनकी वैल्यू क्या है और इसके अंदर कम कम भी मेरे ख्याल चार से पाँच हज़ार कार्ड होंगे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इस सारे ये देखिए शाइन वाले जो है ना इनकी वैल्यू ज़्यादा है स्पेशल एडिशन है सारे और आप देख सकते हैं यहाँ पे चालीस हज़ार ये वाला जो पोकेमोन है इसकी ज़्यादा वैल्यू है और ये जो शाइन वाले कार्ड हैं इनकी ज़्यादा वैल्यू है ये सारे पुराने कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाए थे सो so, जैसा कि आपने वीडियो देखी और रेट वगैरह देखे तो क्या ये हद नहीं होगी मतलब कैसी कैसी चीज़ों की वैल्यू है यहाँ पे काम करो उतने पैसे नहीं मिलते जितने ये ऑनलाइन ये चीज़ें सेल होती हैं खैर मुझे ये ज़रा चेंज और थोड़ी हट के चीज़ लगी मैंने कहा ये वीडियो बनानी चाहिए इस बारे में और शेयर करनी चाहिए तो मैंने इसलिए शेयर किया आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मिलते हैं कोई रीज़नेबल वीडियो के साथ कोई अच्छी वीडियो के साथ ये मैंने वैसे ही बना दी तब तक के लिए शुक्र गुजार नहीं इस दुनिया का मिजाज देख इज्जत कमा के हम गवाते नहीं सब याद बे माजी को छोड़ा जा सीख मेरे याद से हसल इतनी रियल मैंने बदले ये हालात देख मैं दीवाना मेरे मुंह ना लग हाँ दूंगा बस तू झूमना बस कोई रूम नंबर नहीं प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हैं आजा ढूंढना अब वही यार वही